ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರಿಂದ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗು ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾರೋ M S C D use ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರು ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು in trading view dot com ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಾ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಹಾಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹಾಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಫ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಶೋ ಚಾನಲ್ಲು ಯಾರೋಸ್ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನಗನ್ಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಟರು ಫೋರು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಚಾನಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ತ್ರೀ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಂ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಲಾಸ್ ಜಲ್ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫೈವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಜಲ್ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟು ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಇ ಎಮ್ ಎ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಇ e ಎಮ್ ಎ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇ e ಎಮ್ ಎ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ use only twenty five E M A ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು five minute time frame use ಮಾಡೋದು ಬೆಟ್ರು ಓಕೆ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಈಗ ನಾವು ಬೈ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನೀವು ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಬೈ ಕಾಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ರೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ twenty five day moving average candle ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಿಂದಿರಬೇಕು ನಿಂತ ಮೇಲೆ you have to enter here ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವಸರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅವಸರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾಟಮು ಇದೇನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಬಾಟಮು ಇದು ಅರ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಫಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಏನು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಬೇಕು ಈ ಟ್ರೇಡ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಯಿತು ಈಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು there is no sell call in crude oil ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಯಿತು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಕ್ಲೋಸು ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಜೀರೋಗೆ ನಾ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಬಂದು eight five seven nine okay almost hundred points above okay so ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಈಗ 8700 minus eight five eight five eight five eight two ಅಂದರೆ one one eighty two point one twenty eight points ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಡೋಸಿ ಆಯಿತು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಸೆಲ್ಲು ತಗೋಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೈ ತಗೋಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ twenty five day moving average ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಬೈ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ you cannot take sell call also here okay ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡು ಸಿಲ್ವರ್ದಿದೆ ಓಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೋಡೋಣ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲೂ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೈವ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ so let's check commodity better okay ಕಮಾಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ U S D N R okay ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸಿಲ್ವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತದೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂತು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಆಯಿತು ಕಾಪರ್ ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಬೈ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟು ನಾನು ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಟಮಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಾಗೆ ಬೈ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಾಗೆ ಸೆಲ್ಲು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೂ ಅಂತ ಇದೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಟೂ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಬೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೂ ಬೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಲೈವ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳೋದೋ ಬೇಡ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೀವು ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಮೋಡಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕ್ರಿಪ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟಾಪ್ ಗೇನರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕು ಬೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ T R X already down ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಜೀರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ವಜೀರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸಹ okay only sell no buy okay so hope it makes sense okay ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟು ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ hope you like this video and please do subscribe once again I am telling and if you want to do algo trading you can join us I have a different strategies for side way market as well as one side market okay so i will give you all those strategies free of cost okay only you have to pay for the software charges thank you very much thanks for watching the video